presenta Lupa Media Studios Company presenta Aprende rápido a esto, ponte en esto, que todo el mundo sabe. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Nike, Nike 12 mola. Es mejor ser temido o respetado. Y yo digo, ¿es mucho pedir ambos? Juliette é na testa, chapa de diamante nós tá fazendo a festa. Meus mano de Lacoste, beat fazendo strip. Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa. Nike 12 mola, Juliette na testa, chapa de diamante nós tá fazendo a festa. Meus mano de Lacoste, beat fazendo strip. Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa. Minha tropa de ciclone, finalando tá skunk. Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira. Ustedes no me podrán derrotar. Sí, lo sé. Pero creo que él sim. Não, não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro. Nem camisa de força segura minha grana. Vocês fica frustrado porque só me inveja. Eu fico muito lindo com. Es mi disfraz. Pero distingo tu cara. Não quando arroz com assim. Inveja, eu fico muito lindo com a Juju na minha cara. Já tô vendo embaçado, então coloco na testa. Você se acha muito, mas não é, então para. Eu parto minha